terra e fico a pensar lá no céu. O último culto eu participarei. tirei, o céu se abrirá, Jesus virá, a orquestra tocará sua última canção, o pastor também fará sua última virá. Que grande dia! choro de alegria e canto de prazer. Me sinto como sendo imortal no céu eternamente vou viver. meus olhos jamais viram nesta terra. Foi que Deus preparou para mim quando eu parti. No céu eu viverei livre de guerra E a voz do meu Senhor pastor também fará sua última pregação. O poeta declamará sua última poesia. Então Jesus virá. Que grande dia! pastor também fará sua última pregação.